quarto superiore, quindi mia prima professione un punk. Caucaso. Ah, prima devo scegliere l'outfit. Ok ragazzi ho scelto l'outfit. Raga ovviamente sto scherzando, cioè metto anche i calzini. Ora mi faccio la doccia, quindi ci vediamo tra poco, ciao. Buongiorno Leo. Ci sono tipo le nuvole arancioni. Per il primo giorno diciamo che ho deciso di trattarmi bene, quindi ho preparato un po' di pancake, di pasta per i pancake. Vorrei farvi notare quanto è venuto bene questo pancake, ovviamente si mette sempre dal lato bello. Чорчу. Sono le 6.51 Ho appena scoperto che si entra alle 9 quindi mi rimane un po' più di tempo ma lo posso prendere più comoda anche se mi sarei potuta svegliare un po' più tardi ok? Penso di essere pronto, <laughs> non lo so. Ciao, un saluto, un saluto al mio vlog. Ciao! No, che cosa fai? il mio vlog, vero? C'è la gara per, siamo presi, per accaparrarsi i posti, quindi... C'è la mandria. Ok, siamo arrivati in classe, la classe è la stessa dell'anno scorso e abbiamo beccato il posto dell'anno scorso, quindi non ci lamentiamo. Adesso non so cosa ci aspetterà, c'è il nostro prof di italiano dell'anno scorso e speriamo bene. È cominciata la ricreazione e niente te come metti a fare? Mi poi, scusa. Ma in poi? Cioè, oh, oh, oh, oh, ma come ti permetti? Uh, oh, oh, oh. Ragazzi, non vi preoccupate, le avversità si risolvono, adesso siamo diventati amici. Ok, sono uscito da scuola, questa Marina. Ciao Marina. Ciao. E niente, adesso comprare a casa. No, grazie. Sono tornato a casa e niente. Chiudo il vlog e ciao, vado a fare pipì.